Señora conselleira, fíxome vostede sentir vergoña allea. Sinceramente, que resposta máis patética, máis triste, máis sin futuro, máis negación de toda a realidade viven vostedes nos mundos de Yupi. É que eu non sei onde viven, así están con el Candy Crush no Congreso, que claro, a vostedes lles da igual, viven en outro mundo onde todo é maravilloso. Pero que ven a decirnos aquí un plan maravilloso para que a xente moza vaya a facer prácticas fora. Como non nos chega os que se marchan, ora se os mandamos e que se marchen a facer prácticas tamén. A ver se si non queda ningún. A ver se si non queda ningún. Esa é a súa política. pois 150 proxectos para 700 persoas que poden lugar, dar lugar a un... que? A un Sí, non, non, non teño a palabra exacta, te escoitei moi atentamente, por eso sentín tanta vergoña sabe? Porque aquí ahora todo vai de autónomos, entón ahora collemos os rapaces, eh? e que se monten autónomos. Eso é es a industria 4.0 que se vai a montar neste país. Todos os autónomos, unha industria 4.0 por autónomo. Ese é o seu futuro. E bueno, xa o da lei do voluntariado, maravilloso. O sea, o futuro que lle acaba de pintar a mocidade, É que se eu teño 20 anos, salgo escopetada deste país, porque me está condenando a miseria. ¿Mm? Por moza e por muller. Porque por encima é triste que non haxe unha sola política tampouco para igualar os dereitos da muller no mundo laboral. ¿Mm? E esas políticas súas son as que están levando a este país a situación na que está. Unha situación de emerxencia social unha situación de despoboamento total. Eu entendo que o que lle están dicindo polo teléfono debe de ser importante, señora conselleira. Debe de ser moi importante, igual lle están dando a resposta. Mire, unha a Galicia con unha gran brecha demográfica, unha Galicia occidental de Tui a Ferrol poboada, Ferrol vai quedar fora, como siga así, evidentemente, e unha Galicia interior, totalmente despoboada e anciana, donde a senectud vai avanzando. O GAL vai a complicar a situación desas, desa poboación dependente porque non vai haber xente moza para atendela. E nos vai a levar a un derrumbe poboacional de moitas aldeas e parroquias galegas e a desaparición de hábitats e paisaxes centenarios e milenarios. Unha Galicia que ten que enfrentarse ao seu declive demográfico estrutural non é de agora. Eso si sí o teño claro, non é a culpa non é do Partido Popular. O declive poboacional e demográfico de Galiza vén dende hai moitísimos anos, pero que se ve agora agravado por unha forte emigración das persoas mozas cara ao exterior, nunha nova oleada que recorda clásicos episodios migratorios galegos. O cambio demográfico se está acelerando a un ritmo moi rápido. O envellecemento da población une o descenso do número de habitantes. O crecimento da población galega entre 1900 e 2014 foi do 32,5% fronte ao 150,3% do conxunto do Estado. Existiron dúas datas claves, os anos 1960, a partir de onde se estanca o, o número de nacementos e outra é o ano 2010, momento en que por primeira vez na historia deste país dase un decrecimento sinalizado da poboación en todo o conxunto do país, en todo o conxunto de Galiza. Irase por unha doble pola xestión que se fai da crise eh, económica no noso país. Por un lado, chega menos inmigrantes e por outro lado, hai unha gran emigración da nosa mocedade. E as proxeccións que se fan, e son proxeccións feitas polo <clears throat> IDEGA a petición da propia xunta, decir que non son datos que podan cuestionarse, di que de seguir así e de non actuar, en políticas que beneficien a demografía, seguirá, seguiremos perdendo poboación ato ano 2025 que chega o estudo. Dende que empezou a crise, o 74% dos municipios de Galicia perderon poboación, o 74%. Incluso dúas cidades non conseguiron manter a súa poboación, que foron Ferrol e Ourense. Xa non falemos do que está ocurrindo no interior. Entre 2010 e 2030, as áreas máis regresivas van seguir perdendo poboación según ese mesmo estudio. Esta dinámica tan negativa explícase por unha natalidade moi reducida e por unha mortalidade moi elevada debido á alta edade media da nosa poboación. O grupo de idade en o que máis incide a fecundidade, entre 20 e 39 anos, mostra unha sustancial reducción de poboación nos últimos 15 anos en Galiza. Isto ocurriu por igual nas catro provincias e se explica pola confluencia de dous fenómenos. Chegan xeneracións menguadas xa por unha baixa natalidade da xeneración anterior e a emigración das persoas novas por non ter perspectivas laborais en Galiza. O preocupante en relación coa demografía é que todos os indicadores mostran o mesmo. En Galiza, según datos do INE, hai 592.600 fogares, o 55%, donde só vive unha ou dúas persoas. O informe do INE recolle que en Galiza Hai unha drástica caída da ocupación dos fogares que ten moito que ver con vellecemento e coa falta, a falta de fe, o baixón da fecundidade. A media de ocupantes por fogar pasou de 2,71 persoas no ano 2007 a 2,52 no ano 2014. Unha progresión preocupante que, según os expertos, vai continuar. Dos 259.000 fogares unipersoais que hai en Galiza, 121.500 pertencen a maiores de 65 65 anos. Fundamentalmente, no 70% son mulleres maiores de 65 anos. E, ademais, as políticas públicas non acompañan para mudar a situación. O único que podería revertir este proceso sería un, con, un crecimento económico sostido, con políticas activas de acompañamento como apoio a mulleres e mozos e mozas que decidan ter fillos que hoxe non existe en Galiza é a creación de emprego estable e con salarios dignos. En 2020, o 48,6% dos municipios de Galiza contarán con máis do 32,5% da súa poboación por encima dos 65 anos. É urxente establecer políticas tendentes a reverter o proceso de falta de mocidade e de exceso de maiores en Galiza. Se necesita moitos recursos, inversións en, en cuestións pouco rentables electoralmente. Son políticas de largo percorrido sin resultados para unha nin dúas legislaturas legislaturas. Por outro lado, actuacións en materia de reactivación do espacio rural son inexistentes. Non se traballa para cambiar a estrutura da propiedade, nin se avanza na competitividade agropecuaria ou na equiparación dos salarios co medio urbano. A precariedade laboral, os salarios de miseria, a alta eventualidade, a falta de vivenda, a desprotección da, maternidade ou as altas taxas de desemprego. Hai moito que cambiar se non queremos que Galiza acabe convertíndose nun deserto humano e como consecuencia destas políticas de recortes que está a pagar a clase traballadora a labrega dentro o ano 2010, en Galiza deixase ver unha gran movilización social. En Galiza hubo no ano 2014 2.977 movilizacións. En concreto, en Vigo, por exemplo, 675, dúas protestas por día prácticamente. E evidentemente chegou a resposta do Partido Popular que non foi atender as reclamacións do povo, sino impoñer sancións. 48 sancións restricións impostas en Galiza en manifestacións. No conxunto do Estado foron 542. No conxunto do Estado cada sanción tuvo de media un custe de 463 euros. En Galiza de 619 euros. Pagamos as infraccións máis caras. Foi a cuarta comunidade con máis, infracción, con máis sancións no ano 2014, detrás de Andalucía, Navarra e Castela Mancha. Pero entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 30 de setembro de 2013, rematando, vamos, rematando, o Ministerio do Interior recaudou 35.100 euros por 110 expedientes. Polo tanto, eu creo que é importante deixar a soberbia a un lado, mirar o problema de país, sentarse e falar claramente do problema que temos de falta de mocedade, de emigración, da mocedade e de desertización do noso país. Polo tanto, señora conselleira, menos multa, menos ciencia ficción, menos coaccións, menos represión, menos <clears throat> sobres e máis políticas sociais, máis políticas activas de emprego e máis e mellor formación formal políticas laborais xustas e servizos sociais de calidade. Xa sabemos, ademais, o que leva a formación non formal. Eu, no mundo da sanidade, o vivín directamente a explotación gratuita da mocedade como man de obra que non cobra. Nada máis, moitas gracias.